Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se non ci conosciamo ancora, io sono Claudia. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, mi raccomando. Faccio video sia in inglese che in italiano. Con questo video voglio presentarvi e condividere con voi un pezzo veramente piccolo della tradizione del mio paesino. Mi trovo nelle Marche, precisamente in provincia di Fermo, ancora più precisamente a Monte Giorgio. Monte Giorgio si trova a diciamo metà strada tra il mare e la montagna. Non è un grande centro, conta 7000 abitanti e sì, per quei 2000 abitanti in più con le restrizioni covid non mi posso muovere che secondo me in quei 7000 ci hanno contato anche cani e gatti però vabbè e il piccolo pezzo di tradizione di cui parlavo prima è Pikachu, in italiano i calcioni. Questo è l'argomento di questo video. Parliamo di un dolce che vi farò vedere <laughs> qui perché non mi azzardo a paragonarlo ad altri dolci ho letto da qualche parte che qualcuno li chiama ravioloni qualcun altro eh, li chiama calzoni io li chiamo caciù <laughs> altrimenti penso che verrò presa a lapidate. In questo video voglio condividere con voi la ricetta che fa la mia famiglia. Attenzione, prima che io venga ostracizzata, sottolineo che questa non è la ricetta ufficialissima, quella delle mastre cacionare, non si chiamano così, le sto chiamando io così, sono delle donne eh, di paese che si riuniscono per impastare l'ikachu durante varie ricorrenze religiose o meno. E queste e mh, mm, questa tradizione, questa ricetta viene tramandata da donne a donne, insomma sempre all'interno del paese. Vengono fatti appunto venduti in piazza e nei punti strategici del paese durante le varie ricorrenze religiose ma anche festività tipiche del nostro paesino e la loro peculiarità è che sono fritti, possono essere fatti anche al forno e ci sono due principali alternative nel ripieno, ovvero quello di fave e quello di crema e all'interno di queste due distinzioni abbiamo altre due distinzioni, ossia fava bianca e fava nera e crema bianca e crema nera. Sostanzialmente la più grande differenza tra queste due, diciamo nera e bianca, sta nel cacao. Ovviamente con crema intendo la crema pasticcera classica classifica, quella che tutti sappiamo più o meno fare e della quale ci sono 1200 ricette. Quelli tradizionali, tradizionalissimi, sono quelli fritti con il ripieno di fave. Io non vado matta per quelli alla fava bianca, ma quelli alla fava nera ho iniziato ad apprezzarli. Se volete però provare quelli super mega originali di prima qualità dovete venire a trovarci a Monte Giorgio assolutamente intanto io condivido con voi la ricetta che abbiamo fatto sabato scorso io e la mia famiglia ovviamente ho aiutato nell'assaggio perché non sono così avvezza a queste cose però imparerò Eccomi qui, vi guiderò per tutta la durata di queste clip dandovi gli ingredienti e le rispettive quantità e qualche suggerimento per il procedimento. Qui vedete già la fase di stiratura tra sfoglia e il taglio. Andiamo a vedere quali sono stati gli ingredienti che abbiamo utilizzato. Queste dosi sono per 50 calcioni dal diametro di 10 cm l'uno. Per la sfoglia abbiamo usato 3 uova, 3 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai d'olio, 3 cucchiai di liquore allance, Parnelli per noi, un pizzico di sale e 420 g di farina 00. Per la crema all'interno a base di fave abbiamo usato 300 g di fave, 150 g di zucchero, 50 g di cacao, pepe e cannella a piacere, la buccia di mezzo limone, 2 cucchiai di Nutella o qualsiasi altra crema alle nocciole, 2 cucchiai di punch al cioccolato e un caffè ristretto. Una volta posizionato il composto al centro di ogni formina rotonda, chiudere il calcione e con una forchetta fare ulteriormente pressione sui bordi per assicurarsi che non si aprano durante la cottura. friggere a olio ben caldo. E gustarsi questa meraviglia. Questa era la ricetta che abbiamo fatto appunto eh, durante lo scorso weekend Spero vi sia piaciuto il video, fatemi sapere se replicherete la ricetta come l'abbiamo fatta noi. Rinnovo il mio invito a venire a provare quelli montegiorgesi DOC in una delle prossime feste quando si potrà. Un bacio!